中学生の時に学校の屋上から飛び降りて <laughs> 成り行きで落ちる方向になってしまった <laughs> という感じです皆さんこんにちは現代のもののげ姫ことまこですミキと対談をしていこうと思いますあー <laughs> 声張らないじゃんはいじゃあまあどじゃあ自己紹介からしていこう ミキのじゃあお体の今の状態を教えてください脊髄損傷の T12 で、まあ、完全麻痺の車椅子ユーザーですあ T12 なの、うん、L じゃないんだうん T12 のへえなんでそうなりましたか中学生の時に学校の屋上から飛び降りて車椅子ユーザーになりました <laughs> これ笑うと怒られるやつ 笑うと関係性ができてるので笑ってもいいというね、えっとそれは自殺ですか自殺ではないんですけど、自殺を別にしたいとか思ってなかったけど、うん、成り行きで落ちる方向になってしまった <laughs> という感じですでも意味が分かんないよ聞いてる人も意味わかんないから中学校の屋上って入れる環境だった、普通に入れる環境だった えー、うん、でも柵があるでしょそう柵の向こうに行く理由は何だったら <laughs> 中学2年生の夏休みの期間に高校の体験入学みたいなのがあってそういうのに行った時に、うん、まあ、学校の先生とそこで、まあ、当時私も思春期で反抗期っていうのもあって、うん、その先生と、まあ、 身だしなみの件で喧嘩に討論になっちゃって、でその後、まあその時結構結構言われて、うん、もう「あんたはゴミだ」みたいな、えー、すごい言われて、えー、まあ私も当時腹が立って、うん、学校に行って校長先生に、うん、まあ、その件を言おうと思って、先生のについてこういうこと言われましたって言おうと思って行ったんだけど、うんまあ、一旦ちょっと落ち着かせてからと思って、屋上に行って、屋上のフェンスの、 外側のところでこう、うん、外を眺めて休んでたら、うんうんうん、本当にこう落ち着かせようと思って休んでたら、うん、自殺するんじゃないかって勘違いされて <laughs> 先生も来て「早まるな」みたいな感じで言われて、うんうんうん、でえっと思って、うんうん、別に落ちるつもりないんだけどなと思ったけど、まあ、すごい止められて、で気づいたら警察と救急車が来ていて、うん、なんかこのままちょっと。 戻れないなと思っ戻てれるよなんか戻ったらちょっとなんか、まあ、当時の自分的なちょっとダサい感じがあるじゃない、まあ中学生心うんこのまま戻ったらなんかしかも自殺未遂しようと思って、うんやめたんだこいつみたいななんかそういうような。ダサさを感じてしまって、まあぴょんとジャンプしてうん今に至るっていう感じです、え何回からだったん 五回かな五回。それでさジャンプみたいな感じそれともこうよくこうふーってこういくじゃんこう前に倒れます前にでもなくて本当にこうピョンって足からまっすぐへえで地面コンクリートなんだ足から落ちて、うん、尻餅つく感じかな、えそうそうでこうなって両足首、うん、両手首、うん 肩肘、うん、あと脊髄 <laughs> えそのさ5階から降りてる時は、意識はあるの ?3 回2回ぐらいまで意識があって、うん、普通に落ちながらあ4回3回、え7回すって意識がと飛んで、うん、気づいたらもう病院に運ばれてたっていう感じへえどどう <laughs> 何を思ってその4階だな 3回だなって思ってるわけピョンとまあなんかどうせならちょっと数えとこうかな <laughs> やば数病院に行って、まあ、手術をだからした後に目が覚めたってことそうそうそうそう手術終わってから目が覚めた、うん、じゃあでそのもうバッキバキな状態じゃん体は全部こう固定されてる状態一人では何もできませんみたいな状態で、でその脊髄損傷ですって言われたのはいつなの ちょっといつか覚えてないんだけど、うん、まあ、救急病棟からまあ普通の病棟に移って、うん、移った後に言われたんだよね、それも先生から直接じゃなくて母親経由で歩けないかもみたいな感じで言われてそれまではだって結構あれじゃんその23か月くらいは多分あるでしょ回復 ってん、それもだ骨折してるから動かないんだろうなみたいな感じでいたってこと自分の中であそう言われた時そう言われる前までのさ、動かないのは分かるわけじゃん自分であまあそうだねいやもうそれどころじゃなかったかももうさ <laughs> もう何も動かないから、うん、何もできないから、うん なんかそこまでも考えてなかったかもその歩けないかもとか、うん、足が動かないとか、なんかそういうレベルじゃなかったというか、もう何もできないっていう歩けるかどうかとかもその時も何も考えてなかったかな。じゃあ実際まあそうやって歩けなくなるかもしれませんよってお母さんから言われて、うん、どう思ったわけあそうなんだって うん、本当に日常会話みたいな感じで受け止めた <laughs> お母さんはだって母は心配はもちろんしてたと思うんだけど、うん、まあ、割かしどうにでもなるでしょタイプではあるから、えー、じゃあその、なんでそんなことしたのよ」とはならなかったそうはならなかった、えー、きっと何かあったんだろうなっていう感じだったのかな、えー、多分そうなのね、 じゃあまあ別にああまあそうかそうなるもんなんだってなって、うん、じゃあ退院して世に出ても別に大変なことはなかった、うんうん、私本当に大変な経験がなくてあそうか学校に戻るのか中学校、ね、中学校2年生で、ほぼ丸1年入院してて、うんうんうん、卒業式だけ中学校参加して出席させてもらって、高校からしっかり学校には行き始めた 高校受験どうしたの高校受験、う1年遅れて受験したから、うん、みんなよりちょっとあ一切違うで定時制だったから別にそんな年齢はそこまで関係なく入れたんだけど、ね、で車椅子で行ける学校だったわけそうだね、うん、トイレもあるし、エレベーターもあるしっていう感じで別に車椅子生活になっても何も変わらない感じ も変わらなかった私は <laughs> 歩けませんよって言われた時にもともと私の中で歩けることが良くないことっていう概念がなかったのね別に歩けないことってが悪いみたいな印象もイメージも何にもなかったから、うん、まあ、歩けないんだ本当にそうなんだっていうだけで。うん ねそう私の中でそれが悪いことって思捉えてなかったから何、うん、とも思わなかったし、うん、歩けたとしてもさ歩けなかったとしてもさ、うん、なんか自分自身って変わんないじゃん,、なんか本当自分の核みたいなものってさ、何にも変わんないし、ってなると本当に何にも変わらない、運動とか部活とか、そういうのは何なんかやってたの 小学生の頃からクラブチームで新体操クラブチームに所属してて、うん、まあ、ずっと本当にそれは本当一生懸命やってて、うん、まあ、別にそんなすごい選手じゃなかったんだけど、うん、小学校の頃から週56で、まあ、遊ぶ暇なく毎日練習っていう感じで,、でまあ、それがまあできなくなったっていうことはあったけれど、 中学までやってたから、うん、でもなんか運動神経とか身体能力だけは自信があったから、うん、なんか足ぐらいが動かなくなっても、うん、他の部分動く動ける場所もあるし、どうにかなるでしょっていうのはすごい強く思ったかもえー、でその新体操に対してのさ、こう執着みたいなのは別になかったってこと、まあ、頑張ってたけど、でも一旦なんかそこであ できる <laughs> おやすみみたいな <laughs> まあ一晩その言われたその夜、うん、あもう新体操できないのかと思って、ちょっとしんみりはしたけど、一瞬だったかななるほどね、うん、その頃こう夢はあったわけその怪我する前は将来こういうことしたいなとか、全くなかった <laughs> あったその、えー、あ、小学校の頃 そうねなんか職業っていうよりは、うん、こうなる自分のために何したらいいかなみたいな感じだから、まあ、例えばお金がねある程度あって、お休みがある程度あるってなったら、じゃどういうお仕事したらいいのかな、まあ、でも接客業の方が好きだなとかさ、なんかずっと黙々と何かに向かって、お仕事やるのはきっと向いてないんだろうなみたいな感じはあった。 <laughs> 本当に何も考えないのほほんとずっと生きてる感じじゃあ高校卒業し、まあ、定時卒業して、うん、何をしたの次社会人になりました就職就職就職は別苦労しなかった、うん、苦労しなかったあのまあハローワーク行って、うん、そこでいろいろ教えてもらって、パソコン教室みたいなのもちょろっと行った時に、そこには行かなかったんだけどうちに来ませんかって声か けていただいたり、えー、なんかだから就職もそんなに困ることなくえどういう系の仕事だったの一番初め私がやったのは、うんとまあ、某カメラメーカーの <laughs> そのソフトウェア開発するような会社だったんだけど、うん、私自身は開発者とかじゃなくて、うん、うんとなんか情報セキュリティとか社内の <laughs> でもそれはさ定時の時に学んでたわけそういううん、まだ全然学んでなくて入ってからなんだけどもともとジムで入るのかなと思って応募はしたんだけれど、うんその人事の方が高校生で若い子が入ってきて、うんしかも障害持ってて、うんだから事務職をやらせてしまったら 多分その子はジムのことしかできなくなっちゃうからなんか別のそのもうちょっと IT に関することを学んだ方がいいんじゃないかっていうことで、うん、その一応 IT に関する部門に所属させてもらって、えー、すごい経緯があるらしくてすごいねだって結構もう1567年前なわけじゃん,、うんうんうんうん、 すごいちゃんとやっぱ進んでるんだね大きいところが <laughs> その仕事も別にだから環境的にも全然苦じゃないし、うん、楽しかったえー、じゃあいい人ばっかりだったしそれまで本当に嫌なことはなかったわけ車椅子になったから、うん、嫌なことっていうのは、一度もないかな,、なんか覚えてない私の中ではまあ自分でこう一人で行動しててできないことがあって、 まあ、その入れないお店があってとか、うんうんうんうん、着たい服が着れないとかさあ友達と結構さお店とか行けばさ、うん、なんか普通に抱っこしてもらってとかもあったし、うんうん、女の子と一緒に行くと店員さんが結構抱っこしてくれたりとか、割と結構多くて周りは多分大変だったと思うけど <laughs> 私自身は すごいこなんかみんなが助けてくれるから困ったことがなくて感謝っていう気持ちは芽生えたけど、そのおかげですごい本当に本当にありがたいなっていうことを感じられたからよかったなっていう感じかな逆に。えー、あなるほどね、うん、すごい海外に住んでた期間があるわけでしょ、うんうん、それは、まあ、そのいつのタイミングでどこに行ってたかっていうのをちょっとお話ししてください。 まあ、会社で10年ぐらい働いていて、うん、会社辞めますって言って、うん、ちょっと長期間で行きたいなと思って、うん、まあ、1年間くらいかな、ペルーで過ごしていました。